कुठे होते अंकल झुकझुक मध्ये बसले होते मग लॅविंग करत होते असे अच्छे मग काय बोलले तुला अंकल अंकल नाही बोलत होते फक्त चालत चालत होते लॅविंग करत होते असे ड्रायव्हिंग करत होते Hmm? Ab ben ben ben ben çok çok galit çalıyor. Asamani lo tutlankan sate tengal. Hmm. What?